这里的房间门为什么关不起来？关了拉一下又开了，到底是什么原因？还没订阅的朋友们，请到影片右下角按下订阅。我们先来检查看看是不是卡东西在里面，再来检查一下锁舌弹簧是不是坏了。 如果都没问题，我们就来拆铁片调整看看。用尖嘴钳跟老虎钳将铁片往右凹一点点。 或者是用尖嘴钳往上凹一点试看看。如果觉得影片不错，请帮我留言及按赞，我会很感谢你的。 好的，我们现在来检查是不是有卡脏东西在里面。没问题的话，我们把刚刚凹好的铁片再锁回去。 来测试看看是不是可以正常使用。太棒了，修好了，送啦！频道内还有很多教学影片，喜欢我的影片可以订阅，感谢大大收看。